Un producte de proximitat és molt més bo que un producte que ve de 200 o 300 quilòmetres de fora, perquè, per exemple, aquests presses que es collen aquí, nosaltres els collim al matí a les 8 del matí i a les 11 del migdia ja estan a Mercabarna, és a dir, a la tarda ja poden estar a la botiga. Falta una conscienciació molt important de la societat eh, i, i a nivell polític de recolzar l'agricultura. Per la vida, per per